Saxla görmə bu nədir? Dayan, dayan, dayan, saxla. Öz dilimizdə qəşə, smertelni. Ayram 3 2 1 başlayırıq. 3 2 1 başla. Ay uçan quşlar, siz qanad salın. Yar gələn, yar gələn yolda bir xəbər, bir xəbər al. Öldüm ay Allah. Ay nə oldu gələn işıqlar söndü? Ay da gəl məni söyləyəcəklər. Vay be ne kadar. Qəşəng sambalı prisoslarımız var, evi tərtəmiz eləyəcək. Oy, bir dənə saxla. Başım ağrıyır. Cəhənnəm ağrıyır. Ay, yek ona bax, tema var. Deyir gəl oyna top özünlə götür. Sən Allah getmə. Evdə doludur da. Sən ol bomba yeri idi. Nətər 9-luğa vurdum, hələ dayıla bilməyiblər. Əsəl 90 ki. Ay kuşa bak. Ay. Ay sen ölecek insan kimi. Akif. Sen arada. Ay sen öz zorsan sen. My life my rules sen de olma turuz. Akif gelse koyacak mı? Akif. Görürəm panetkalı olansan. Panetkalı olanlarsan qurma. Akif mən malpov kimi baxmadan. Akif panetkalı otur lan.